පිකා නොට් එක් බයි දෙවමින් YouTube channel එකේ කියන brand new episode එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට ගේන්න කියලා හිතුවේ curse එක කොහොමද ඔයගලන්ගේ කැමතිම කැමතිම cursors වලට change කරගන්න කියලා. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එක මම මේ ඔක්කොම ඔයගලන්ට screen record එකකින් පැහැදිලි කර දෙන්නම්. තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහා පැත්තේ නොටිෆි දාන් තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාපු වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින් ඕගලන්ට ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙනම් දැන් යා වීඩියෝ එකට deixa na like at dangen, me kommentera dangen, share at dangen. මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන් යාළුවෙක්ට වැදගත් වුණා නම් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන මම tech by Dewun YouTube channel එක හොස් දෙවුන් දිසිල්වා. ඒ වගේම නැත්නම් පොඩි subscribe button එකක් ඇති. ඒක උඩ click කරලා subscribe කරන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ ඕගොල්ලන්ට කැමතිම වීඩියෝ එකක් ඇති. මෙහා පැත්තේ කැමතිම වීඩියෝ එකක් ඇති. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.